Salamat po. Ah. Lahat na yan ba? Hindi, meron pa doon na nakaano. Yung itim. Wala akong konti dito. ulang sedikit Pak. Jason Pak. Siya lang, siya lang. Okay lang. Sige eh, na lang. walang ticket kami. me. okay lang. Okay lang. Kaso nandito yung dalawang... Bigas, tela to. May na to. Oh, teka lang itlog, teka lang. Oh, teka lang po. Tinapay kayo, tinapay kuya. Oh, tinapay mi. Wow, merienda nga. Tapos chelo, lagay yan. Salamat. Ito, wala pa itlog. Maraming salamat. Ayun pala, yun. Tinapay. Merienda. Wala pa po. Wala po. Opo, opo. Baka maulan na kayo. Kami, kailangan na niya bigat. Salamat po. Mag-doble-doble. Ano ah. siya? Dalawang. Sa pamangkin ko po. Kumain ng bigat. Ito wala din. Pila ho kayo. Sige po. Sige po, pila kayo. Thank you. May dalawa mi ha. Oh. Ito dalawa din na yan. Lan. Dalawa. Dalawa mi. Di akin na kay mo. Sila ba rin. Ano na. Isa pa na. Ay ah. na. May. Sila. Tampo sila. Tampo. Sir, sa inyong lahat. Okay na yun. Kaya pa yun. Nakunin nyo na yun. Ah. Oh, dandahan. Po. Oh, kayo. Sino kayo? Kayo. Tawagin mo na iba kay Jeff. Oo. Oh. Sige po. Oh, ciao, ciao. Okay, uh, salamat po. ke Bawal. Oh, si tatay oh, si tatay. Dito po, dito po. Dito po kayo. Aja, dito. Ah. Aja. Tay. po. Salamat. Sige po, sige po. Sige po mga Milin. Tumatawag ako dun, 11.30. Hello. <laughs> <laughs> Doon kay Mami Lin, kay Mami Lin. Ah, sige. Oo, yo. Sige po, sige po, opo. Sumupila ka doon, sasakay kita Sige pala. Ah. Collector ng ticket. Wala. Hi, man. Ay. Okay lang, okay lang. Ay, wala. Ah, ah. Eh, ito nga. Ah. Hindi, hindi kasalanan ni Galo 'yon ha? Baka si Sali. Si, konti lang talaga, konti lang talaga yan. Eh, hindi, sa akin lang. Hindi, ah, ano. ah, konti lang kasi. Pagka sa susunod, yung iba namang hindi nabigyan. Ah, eh? Ay. yan. Ah, Konti lang kasi, hindi ano eh. eh. Magpapamigay pa naman yan pagka meron. Oo. Okay lang, ah, ah. okay lang. O oh, yan, binigyan na rin kayo ni Mami Lynn. Ayan ah, pala eh. Salamat, salamat. Ayan. Paano ba mo kasama niya sa mga anak daw niya? Tama na, tama na. Ikaw ah. Siyempre, Apat lang? Apat. Times two. Salamat. Salamat. Salamat. Alas dos pa lang may pumila na eh. <laughs> Kaya napilita magbukas maaga eh. <laughs> Kasama na dyan yun. <laughs> naman nyo, kuya, yung ibang nag-tricycle. Eh. Kuya Pitong? Umuwi ng Bulacan. Uh, ah. Apon. Kaya lang, hindi naman ito kasi yata sinabi yung ano. Okay. Ah, Mangkiko. Ah, bigyan nyo na, bigyan nyo. Sige. Maraming salamat po. Baka kami umakyusin. Ayan. Sige po, mangkigo.